xaj daal di door day dugg baraag un progrès day jóg waaw gis nga ko noonu ma lay waa progrès ñooy dóor loolu am na ci solo day daw si moom le dossard numéro 10 waaw ndeysaan génn na rond central bi daal di taxaw jàkkaarloog arbitre ma ngay dox dox dox dox fële la jëm daal di xaayaaj yaa mën a góolu ma lay ma lay formé ñu ngi may xaw a rey ayca face à face avec euh, le dossard numéro 9 jëli na élan ba génn 16 mètres 50 yi jub xocc la def moom wengaluwul jëm gauche ni droite il se lance en format cukki cukki laata muy dóor la ilaha illallah ndeysaan mu daal di ñëw taxaw ci ligne bi daal di jàkkaarloo góol bi góol bi xool ko wàcce loxo yi mu avancé jéggi daw door contraire day dugal baraak 3 progrès day dikk ci troisième tiram. marqué 2 côté progrès 2 marqué troisième tiru progrès ngi ne waa ji cukki cukki na wengli ku jëm gauche laata mu koy dóor kër ga fees gars yi seen penalty yi daa yéeg avion penalty yi daa yéeg avion neexut a jàpp neex naa topp waay. ma ngay samba ma ngay samba maay cuk cugal 1 cuk cugal 3. oh marqué waaw gis nga ko noonu Braak day dugal quatrième tiiram ci côté Braak bi waaye progrès day ñëw moom it indi quatrième tiiram ma lay fu la pàll di mu jeg daw nde merci Modou mi ngi noonu carton play day daw si daal di door raté day arrière progrès day dóor cinquième tir waaw avec son pied gauche day xaaj góol bi tàllal ko loxo arbitre bi liit jóg na sot raté raté ndeysaan la partie continue waaw waaw la partie continue braak teeñ braak damel day arrière arbitre bi day lead central waaye day dem 3 mètres jóg na oh Ekima. man fàtte naa sama ayca leçon yi waaye xam naa ne du nii Modou il faut ma boole la ak doyen Mor Fanta mu joxaat la ay leçon ayca face à face avec euh, le gardien le joueur de progrès il ca roq wa pelanti bandi la dóor mu ko noonu fit la demee waaye day teg tànkam waaye dafa xaw a yàkkamti de waaye ma ngay pomp loxo yi ca gannaaw waaye li mu arrière bëriwul ndax génn agul ci ligne bi arbitre bi central day liit mu taxaw waaye day dem avec son pied droit yo au fond de. lu jëm gauche tukki tukki daal di ñëw dóor.